es una empresa que ya nos avalan casi 12 años de experiencia en el sector de las aguas fecales, residuales e hidrocarburadas. Nos dedicamos principalmente al mantenimiento de instalaciones de aguas hidrocarburadas. Este tipo de instalaciones componen la limpieza de separadores de hidrocarburos, decantadores de arena. También nos dedicamos al mantenimiento de depuradoras industriales. Hacemos trabajos en distintos complejos hoteleros, en ayuntamientos, también otro fuerte de nuestra empresa es el tratamiento preventivo de la legionela. Trabajamos eh, sobre todo en instalaciones de estaciones de servicio y en el sector hotelero. La experiencia con ellos ha sido positiva porque nos han ayudado a tener una mayor organización dentro de la empresa. Inicialmente nosotros, al no disponer de este tipo de sistemas de calidad, íbamos un poco por sensaciones. Ellos mm, nos han orientado y nos han dado unas pautas a seguir que desde el punto de vista de Puragua está bastante bien. Tanto a nivel de calidad, la 911, como medio ambiente y como de seguridad. De hecho, tenemos una página web que la, hemos, la tenemos ya de hace años y ahora los hemos contratado a ellos mm, para que nos ayuden a poner una página moderna y de acorde a los tiempos en los que corremos.